Dibacakan. Ringkasan Syarah Hadis. Arba'in An-Nawawi. Hadis 20. Milikilah sifat malu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu, Hadis Riwayat Bukhari Status hadis dan takrijnya, sahih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3483, 3484, 6120 Ahmad 5 per 121, 122, 5 per 273, Abu Daud nomor 4797, Ibnu Majah nomor 4183, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikitpun. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak malu dari kebenaran, surat 33 ayat 53. Di antara manfaat rasa malu adalah, ifah, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan wafa, menepati janji. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan.